ਸਵਾ 6-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟੋਲਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਰਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ